hello guys this is me lovely tv i have my youtube channel if you want to follow me lovely Rita Chanley yeah. and uh, gusto kong batiin ang aking best friend si Nicole Arms paki-follow guys sa youtube and uh, it's it's her birthday today happy birthday to you bebe happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday Happy birthday to you! Enjoy sa birthday mo. Alam kong mag enjoy ka dyan kasama ang iyong mga kiddos. Yes, walang ibang mahalaga bilang ina na makasama mo yung pamilya mo sa araw ng birthday. Sa akin dati guys, yung OFW ako sa Malaysia, umiiyak ako tuwing birthday ng mga anak ko. <laughs> Kasi hindi ko sila nakakasama. Siyempre, mahirap talaga ang OFW. Pero you know, pray lang, pray ng pray hanggang you know, ibigay ni Lord talagang hindi ka na paalisin ni Lord, bigyan ka niya ng hanap buhay, kahit nasa bahay ka lang. Kaya, yun yung best thing na nangyari sa amin is paniwala na tayo, trust God, lagi tayo mag-pray. Huwag nating tingnan ang ating mga kasalanan kundi ang ating pagtitiwala sa Panginoon. Kaya happy birthday to you! Naging drama tuloy ako. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Ayan, happy ka na and God bless you. Kayong dalawa ni Joy. Happy birthday. Paki-follow din guys, Momo Joy. Ayan, yun yung aking friend na nasa TikTok also. Ayan, pakifollow. Uh, meron din siyang YouTube channel. Ayan, Tam si Joy. Ayan, <laughs> kasama silang dalawa. Siya yung best friend ko dito sa Imus Cavite. Dati doon ako nakatira kay Nicole. Pero yung anak ko kasi, dito siya nagtrabaho, kaya malapit kami dito. Kaya, happy birthday to you! Imus, imus pa rin kami, pero um, magkaiba lang kami ng uh, place. Yan. Babiyahin ng dalawang sakay papunta sa kanila. Kaya, enjoy your birthday! I love you all! God bless you! Ay, meron pa! Sasayawan na lang kita. Ito tayong music. Happy birthday! Happy birthday!